За. За юуны өмнө өнөөдөр одоо улсын хурлын 54 дугаар тогтоолоор үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтээр за улс төрийн 20 гаруй намын зөвшөлдслөөр олон нийтийн дунд одоо олон удаагийн хилцүүлгээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт орж ирж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг үндсэнд нь бол дэмжиж байгаа. За дээрэс нь бас нэг зүйлийг хэлхэн зүйтэй энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт орж байгаа дээр нэг зүйлийг хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. За энэ юу вэ гэвэл өнөөдөр энэ эрх барьж байгаа Монгол Ардын нам оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын толгойлж байгаа энэ нам энэ шинжилгээг хийхин төлөө маш зоригтой алхам хийж өнөөдөр орж ирж байгаа. Үндэ 2024 оны сонгуулаа зөвхөн тооцсон, зөвхөн намаа ялтанд хүрэхийн тулд тооцсон ийм байдалтай орсон бол хуучин системээр энэ сонгуульд орох ёстой байсан. Маш олон одоо хүмүүс ярьж байгаа. Үнийг бол бас хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Та бүхэн санаж байгаа 2012 оны сонгуул ийм холимог системээр явсан Монгол ардын нам ялагдсан байна. Тэгээ энэгээр би юу хэлэх гээд байна гэвэл залуу ерөнхий сайдын хувьд оюун эрдэнэ сайд энэ шинжилт өөрчлөлтийг энэ улс их орны хөгжлийн төлөө нэлээд зөрөгтэй алхам хийж ингэж орж ирж байгаад нэгдүгээрт баяр хүргэх ёстой гэж ингэж бодож байна. За гişүүд тоотой холбоотой нэлээд олон одоо янз бүрийн асуудлууд ярьж байна. Гэхдээ энэ олон улсын сайн жишг энэ судалгаануудыг бас үзэж харах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. 1992 оны үндсэн хуулийг батлахад үндсэн хуулийн их баригч Чимэдгуй анх 2 сая хүнтэй байсан тухайн үеийн Монгол улс 120 улсын их хурлын гишүүнтэй байх нь зүйтэй гэсэн ийм одоо саналыг оруулж ирсэн байт юм бэл. За тухайн үеийн одоо их хурл буюу тухайн үеийн ардын одоо депутатуудын депутатууд бол 52 гэдэг дээр тохироод дундын хувилбар өнөөдөр 76 гэсэн одоо улсын их хурлын гişүүдийн төлөөлөлтөй өнөөдөр ингээд одоо 30 дахь жилдээ зологж байгаа. За олон улсын жишгүүдийг харах юм бол нэг 5-аас 6 сая орчим иргэнтэй Эстон, Латв, Литв гэсэн энэ улсууд 100-аас 200-ийн хооронд одоо их хурлын гишүүдтэйгээд ингээд одоо тоон дээр ярих юм бол маш олон зүйл ярьж болох байхаа. Тэгэхээр яг хөө бид нэр эх 7 оноос иргэд сонгогчтойгоо одоо хилцүүлэхин шатанд энэ асуудлыг бас нэлээд сайн нухацтай ярих нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За ер нь бол зүгээр альва парламент хууль тогтоохоос гадна бас нэг чухал гол үүрэг бол ерөөсөө иргэд сонгогчдыг төлөөлөх энэ төлөөллийн гол зарчим ба. Энэ төлөөллийн зарчим нэг хоёр үндсэн зүйлээр хангагдж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Нэгдүгürt газар нутаг, хоёрдугаарт хүн амын төлөөлөл. За газар нутгийн төлөөлөл бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ одоо сонгуулийн тогтолцоогоор бол сайн хангагдаад ирсэн. Өнөөдрийн 76 улсын их хурлын гишүүний 52 нь орон нутаг буюу газар нутгийн одоо төлөөллийн зарчмыг илүү хангасан байдалтай. 24 нь нийслэл Улаанбаатар хотоос сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд байдаг. Эннийгээр харахад газар нутгийн төлөөлөл өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд маш сайн хангагдсан. Хүн амын тал хувь нь буюу яг 50% нь байгаа Улаанбаатар хотод 24 гишүүн ажиллана төлөөлж ажиллаж байгаа. За ингэснээрээ өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын одоо хөгжлийн асуудал, энэ төвлөрлийн асуудал, төгжрлийн асуудал, Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа асуудлууд одоо бид бүхний нүдэнд илхэн харагдаж байгаа. Ийм учраас би асуулт бол ер нь энэ үндсэн хуульд өөрчлөлт орсноор цаашдаа энэ улсын хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдснээр энэ холимог системд шилжснээр Улаанбаатар хотод энэ хүн амын төлөөллийг хангах энэ зарчмыг хэр одоо барьж энэ хуулийн төслүүд энэ сонгуулийн хууль дагаж одоо хамт орох сонгуулийн хуулиуд дээр ер нь хуулийн төс санаачлагч ямар байр суурьтай байгаа вэ гэж ингэж одоо асуух гэсэн юм. За мөн дээрэс нь одоо энэ пропорционал мажоритар гэсэн хоёр систем энэ холимог системийг бол 50-50 байх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр жижиг тооргийн одоо төлөөлөл хангасан энэ улсын их хурлын гишүүддгээс үүдэлтэй улс их орны томоохон хөгжлийн одоо үндэс болсон хөрөнгө оруулалт болсон энэ ажлууд бол зогссныг бол харж байгаа. Тэм учраас энэ улсын нийслэл Монгол улсын нүүр царайг дахалдаг энэ Улаанбаатар хотын төлөөллийн зарчим дээр ямар байр суурьтай байгаа гэсэн энэ асуулт байна. За зочид танилцуулъя гэлээ. Улсын хурлын гишүүн Төмөр тогоогийн төвшин Борхүүгийн дэлгэр сайхан нарын урилгаар Дорногов аймгийн 70 жаргалын сумын малчтын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж, та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт сайн сайхан нөхцөлөө. За асуултанд За 86 хариул. Бомдэр Моси улсын тэнхмийн профессор доктор. За <clears throat> өдрийн минь төргийн Батамглан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр мэдээж хэрэг иргэдийн санал гээхдгүй байх мөн төлөөллийн ардчил учраас нэг саналтай одоо нэг одоо төлөөлөх гэдэг зүйлийг зарчмыг яалтчгүй барих нь бол зүй ёсных. А гэхдээ бидний оруулж ирж байгаа энэ хувилбар бол тойргийн мандатыг яаж хуваах вэ гэдэг нь бол улсын их хурлын бүр их асуудал учраас бол яг тэрнээр бол одоо хуваагдалт бол хийгээгүй аль болох одоо иргэдийн саналыг гээгдүүлэхгүй байх санал бүр ижилжинтэй байхыг бол эрхэмлж байгаагаар 50 50% одоо хуваагдлыг бол хийж оруулж ирсэн. Учир нь юу гэх юм бол хувь тэнцвэлсэн элемент нь Э, өндөр байх тусмаа иргэдийн өгсөн санал суудл болж хувирах магадлал одоо өндөр байдаг буюу шууд хамааралтай байдаг учраас 50% гэсэн ийм одоо онлын үндэслэлийг үл байржуул чагсаалтыг 50%, мажитарыг 50% гэсэн байдлаар бол төсөлд бол оруулж ирсэн байгаа. За ерөнхий сайд Лус намсраа эрдэнэ За энэ сонгуулийн тогтолцооны э, одоо реформ хийгдчихвэл бид яг нэг жишээн дээр л яриа л да. Улаанбаатар хотын нийт автомын урт 1213 км байд юм байна. За танаа Баянзүрх болохоор 205 км замтай, Чингэлтэй 107 км, Баянгол 152 км, Сүхбаатар дүүрэг 147 км, Хангуул 207 км, Сонгой хайрхан 207 км гээд. За энэчнээс Багнуур 54, Багханга 27 км. За энэ бол хоёр бүтэн хэмжээнд нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрох хэмжээний урт одоо тойрог замтай болчих боломжтой байсан гэсэн үг. А гэтэл төсөв дээр тавьсан замуудыг ингээд одоо надаа газрын зураг нь байж юм л да. Ингээ харахаар ихэнх нь дандаа мухар замууд байна гэсэн үг. Одоо ингээд жижиг тойрог дээр очиод явжгаад ингээд 7-оос 10 км-ийн ийм замууд одоо маш их байгаа. Үрийн далан дагуу барьсан замууд байна. Зам нь одоо цуслан чиглэлийн тавигдсан замууд бас нэлээдгүй байдсан байна. Зам нь одоо а зарим одоо уулзууруудыг одоо өргөтгсөн ийм замууд. Харамсалтай нь энэ бүх замууд хоорондоо ерөөсөө холбогдоогүй. Холбогдох тийм концепцийг ерөөсөө хийгээгүй. Уг нь нийслэл дээр байдаг Гэтэл энэ болохоор нийслэл сонгогдсон гişүүд дээр одоо нэг төсөв тавихтаа ингээд одоо могоочлоод өөрчлөлтсөн асуудал. За энэ замуудыг хооронд нь 1213 км-ийг хооронд нь холбоход ерөөсөө л 200 км зам хэрэгтэй байгаа юм. Хөдөө орон нутгад бол 3 сумыг хооронд нь холбох хэмжээний л ийм зам гэсэн үг. За энэ тохиолдолд Улаанбаатар хот заавал метро барина гэхгүйгээр заавал ил арти барина гэхгүйгээр одоо байгаа одоо хавцамын төгжрөл 30 орчим хувьтай. Ерөөсөө л 200 км зам байрснаар буурах боломжтой гэдэг тооцоолыг гаргаж ирж. За энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр мажиртаар тогтолцоон дээр нийслэлч бүтэн харж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Нийслэлч бүтэн харж чадахгүй. За пропорционал тогтолцоо одоо ингээд орохлоор за 30%-аар нэмэгдэе гэж бодъё. За эсвэл 40%, 50%-аар ч юм ингээд нэмэгдлээ гэж бодоход тэр бүх төлөөллүүд а нийслэлийн бодлогыг, улсын бодлогыг, бүс нутгийн бодлогыг илүү том агуулгаар харах ийм агуулга руу л одоо орох боломжтой гэсэн үг одоо нэг тал та. Одоо нөгөө талдаа сая ингээд танилцуулгууд явж байна. За жишээлбэл манай ингээд хилийн цэргийнхэн хүртэл ингээд энэ чинь бөөнөрөө орж ирэх ёстой шүү дээ. Гэтэл баян үлгийн хилийн цэрэг за налаахын бөхчүүдийн төлөөлөл дорн говийн одоо малчтын төлөөлөл гэдэг ингээд орж ирж байна гэдэг нь энэ нийгмийн одоо сегментийг бидний хувьд үндэсний хэмжээнд харж чадхаа болцсон гэсэн үг. Одоо санаачлагтай ажиллагаатай гишүүд нь болохоор төрийн ордон үзүүлээд байдаг. Санаачлагтай жоохон ажиллагаа тааруу гишүүнтэй тойргууд бол төрийн ордонд орж иж бараг чадахгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө одоо үндэсний хэмжээнд энэ бодлого маань одоо гарч ирнэ гэсэн үг. Одоо жишээлбэл энэ чинь ингээд 50 50% та байвал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл танхим суужна. А тэр хүн нь өөрөө манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой бодлого ингэж хилцэгдэж байна гэж парламентар өрнө гэсэн үг. Багш нар, эмчнэр, инженерүүд а энэ сегментийн бүлгийг хэрвээ улсын улсын одоо улс төрийн намууд жагсаалтанд оруулахгүйгээр зөвхөн улс төрчид өөрсдөө жагсаалтанд оруул тэр нам санал авахгүй л гэсэн. Ялагдана гэсэн үг. А тэр нийгмийн сегментийн төлөөллийг хангаж чадсан нам нь ялна гэсэн үг. Маш энгийн. Тэгэхээр яг ийм агуулгаараа л одоо нөгөө нийслэл дээрч бай, улсын хэмжээний бодлогын хөвдөж бай энэ маань өөрөө их тийм бас чухал том реформ болох бол магадлалтай. За мэдээж одоо давуу олон сул талууд бол байна тэрийг бол бидний хувьд ярьсан. Бид дахиад хэлэхэд энэ бол хилцэж эхэлж байгаа л юм одоо асуудал эцэлтэн шийдвэрлэх онцгой бүр ирэх гагцгүй улсын их хурлд ард түмэн сонгогчдын одоо гар дээр л байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ давуу олон сул талуудаа бид нэр ярих нь зүйтэй. А ярина гэдэг нь өөрөө маш том алхам. 2019 онд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед энэ яригдсан учраас өнөөдөр одоо хилцэг төвшөнд бас орж ирээд ингээд ярилцахад нийгэм бас мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр хийгдэж чадвал сайн, хийгдэж чадахгүй бол маш том судлагдсан болоод дараагийн одоо парламентууд хилцэх юм суурь олно гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол бид нар ярилцаад давуу олон сул талаа хилцээд ойлголцоод ингээд явах нь л туйлын чухал юм а гэдэг агуулгаар За яг тодорхой асуулт энэ байлаа те баярлалаа. За салдангийн одонд байг шүү.